पा लिया है जो तुझे सब कुछ तो मैं पा चुका मैं चाहूँ तुझे इतना कि हो जाऊँ तुझ पे फना आ चले जिस तरह दो जिसम हम और एक जाले जीने का मजा सब कुछ भुला के डूबे रहे हम यू ही सदा Girl, need you in my life. On my mind all day, all night. Be my queen, be your king, and your night. Moonlit dance to the sunlight. I just want you, want you to face it. That smile is star constellations. Oh my, you something so amazing. This feeling just can't contain it. It's you, it's me, it's us, you need. Run away, run away with me. Far away is where we'll be. Uh, सबसे मिला तुझसे मुझसे यूं तू नजरे ना चुरा ना यूं शर्मा मेरे पास हुआ तू यूं ना सता Thank you.